The Black Hunters. Hello babe, niko hapa kwa gate, uko wapi? Uko hapa kwa gate? Eh, bora kisha niko hapa hivi na mwenzangu hapo hapa kwa gere. Acha hapo hapo kwa gere, acha nimuende mwenikeki mambo si basi tuvuke hivi kizani tukiongea hivi hivi venye umebeba dini bana shtuka ini mumenunua duka continue. Kuja kwangu keja ni chinjezo kabata, mimi ya maheta wakibonga, life itasonga. Sasa na hapa kuna mamorio wangu na ni mafisi kwa mafisi na washuku wasije kukuteka, mimi joni wako embe ndoto nimepata. Hey, boys huu ni dem yangu na au ni mamorio wangu, huu ni morinyo Wananitadonga juu mimi natoa form Nikayomoka nikazima difone. This man Hapana, hiyo No. Relax. Ando vana nesa figa vana nesa. Piga saa hizi ni nini? Si ni kuna mafisi. Hebu tuende tumalizie shughuli. Uko na mimi, hebu kwanza pewa mbili, nikatumbalia muwekewe pilipili. Mama mia, penzi langu tamu kapilao kwa sinia, na ukipata presha nashota mpigia. Ulisikia wapi? Leo siko busy, dona feel guilty, dona kupeleka hebi kwa Mombasa City, tulo sharubati, maji ya mnazi, kisha tuwekeweka muziki ndio tupati. Hii imeenda. <laughs> Mourinho rada Satonko kama huna manzi usikamsi awe mtu na dirio na dhumuni na dimono derakia Well pesa ni na ngiri hamsini, ukitaka mini jua mavipini, usijali ah, nitacheza kama mimi, bado tunapendana kama mbuzi majani, napendana iza hadi majirani, tunapendana